こんにちはあの東弘樹ですえーと僕はあの最近こういうあの観光客の哲学という本を出しましてまだ日本語でしか出版されていなくて英語にもロシア語にもなっていませんがあのこの本の話をしようと思いますあの僕が今日話そうと思うコンセプトは観光ツーリズムですツーリズム観光についてあの 哲学者が語るということはとても変なことのように見えるかもしれませんけれどもあのその感覚こそがあの僕の本の出発点です僕は観光ということがなぜ哲学で今語られていないのかそこを出発点にして逆に哲学が今何を語れなくなっているのか哲学の限界というものを明らかにしようとしています 僕の方はさまざまな議論をしていてカール・シュミットの議論ドステフスキーの議論またあのハンナ・アーレントの議論さまざまな議論をしていますがそこで言っていることを簡単に一言で要約すると僕はあの今に政治新しい政治哲学を作るために必要なのは友と敵の境界を超えることだと思っています。今 あの世界ではさまざまな問題が起きていてあの例えばトランプの問題もしくはブレグジットの問題いろんな現状が起きていますがそこで起きているのはもう一度友と敵のつまり自分の共同体の内側と外側の境界をもう一度決めるということです。でその決めるということけれどもこれはあの今たまたま起きていることではなくて政治哲学がずっとやってきたことだというのが僕の主張です。 それは例えばカール・シュミットはこれはあの1930年代にナチのドイツで活躍したあの哲学者ですが彼は政治的なものの概念というのは友と敵友人と敵を分けることだというふうに考えましたでそしてあの全く別にそれこそカール・シュミットと全くイデオロギー的に別の人間だと思われているハンナ・アーレントこれはあの女性の亡命ユダヤ人のあのアメリカの政治哲学者ですがその彼女は 全く本当はカール・シュミットと別のイデオロギーそれこそ片っぽが加害者で片っぽが被害者で全く別の対局の立場にあるはずなんですが彼女もまた人間というものは何か人間の条件って有名な本の中で人間の本人間の定義とは何かといった時に彼女はやっぱり政治あるポリスの中に入っている人政治をやる人間こそが人間なんだっていうふうに彼女は定義するんですね。で実はこのシュミットの定義 アーレントの定義というのは同じ共通点を持ってますそれは一言で言うと人間と人間ではないものを分けるということです友と敵の境界を作るということですねでその友と敵の境界を作るということを超える思想というのは僕たちは今生み出さなければいけません でそのためのヒントとなるのが実は観光ではないかというのが僕の考えです観光というのはある共同体にいながら共同体の外に行きまた共同体の中に帰ってくることです共同体の内側にいるのでもなければ外側にいるのでもないその曖昧なところにある領域そこに生きるのが観光客でありでそういう曖昧な存在というものを考えることができなかったのが今までの政治哲学の問題なのではないかそしてその幻覚を得ることが今の 世界を考える上で重要なことなのではないかというのが僕の思想ということになります、えー、というのがあの僕の考える観光というものの新しい概念です以上ですありがとうございます